acabou de acontecer um acidente aqui agora, agora, agora, agora. Na rua F. Olha a condição que ficou o carro. Agorinha na rua F. Olha. Eita Deus. É. Era ele que estava dirigindo? Não, não. Cadê o motorista? Pegou a câmera. Cadê a, banca? Cadê tá a bateria.